Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo, para, tranquilo, Tranquilo, tranquilo, No Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo. Ahora ya llega la. Ya llega la policía. No, no. Tranquilo. Soy Nizul. بريمون ترانكيلو السلامة السلامة السلامة السلامة Suni morte, morte! Barriga, Não, não, não, não! É, é! polícia ambulância, ambulância. police! Please, please, police, no please! Calma, calma. Não polícia, ambulância, ambulância. Calma. Tranquila, ambulância, vale? Não vamos denunciar isso. Vale. Aí, Marrocos. Marrocos, Marrocos. Marrocos. Marrocos. Marrocos. Marrocos. Marrocos permite. Vanessa, Ai, mira se há água, se alguém atende água. Ah, mira, água, água. Mira, mira. طبعا كيزيد الحركه راه حاولت تباطي هاد الساعه تخيلت خويا ديال النار وين جات